that everything is under destruction. Just because of you. Please, kindly, just give me a break, sir. I also need to be. I hope you get this. Otherwise, it's becoming too much. Too much. What did I do? What did I take away from you such that I can pay? Otherwise, it is becoming really too much, Mr. Tamale. You know that. <laughs> ndira ko ndi kodingi if you get such a kakati kankubulire kati kobofuna Uh, kati kyembuuza eh. n'ofuna mesagi mhm. eva mu musajja ngaoyo omusajja mm. ah, agamba wabaginga enyumba yange mm. naye ebyuma byokozesa tekimanyi museveni yabikuwa mhm. naye naffe tulina okubeerawo ye gwe gweriimiriddeo handouts Eh. museveni zakuwa eh, nze musajja nasoma eh. ndi looya <laughs> naye lwakitondeka laba abaana bange bali wano bazanya nange njagala okuwerera abaana bange ngaabavo babere abanga bali obulungi baliwo emyaka yeah, munaana gyonna bankuba bukubi siina kantu nakamu nina kakiomubanjaomwana wo bamutta kituufu yes bamutta ne bamugulamu organis ne bazitwala agaye owoyekka gwe batta agaye owo bamutta nze namutta kituufu omwana wo bamutta ne bamugjamu oganisi mhm. naye nze namutta eyo agambye nze namutta lwakitondeka naye nzenseka abaana abange bo bali bulungi emyaka munaana mm. nze sibonyebonye do you know what it means to leave government and this privileges do you know what it means to live nti president waliwo gwe yawadde obwadivaiza n'atagendayo nze museveni bwaga nti badivaiza bafuna miliyoni kikumi tandabayo abaganda batugamba ti hmm. akadda nyuma akadda nyuma bwoba ogenze genda nakulwa eggulo nafunye ebintu bibiri mu laifu yange Mm. nagenza okulaba mukyala nakyove eyibanda gyali namazewo eddakiika kkumi nemugamba mama do you know that im punishing you mm-hmm. the more i stay here mm. nkumiramu obulamu mm. because she was lamenting mukwano gwa i told imbonye mm -hmm. Mm. this group is not tribal. Mm. This group is for interests. Mm. What you have a PhD. Mm. Why don't you go outside? Mm. Get to be real. Naga njabaruanyisa. Mga njabaruanyisa. Banu, when they are determined, mm. the best way is to go, get mm. out of this government. Mm. And I gave him examples of people who left and they are comforted. Hmm. But one message about Mitanga Yingi near Sebanakit. President Yasoko could take our Lord the Authority. It is speaking the Jitruans in the Mkatam. Ekisera Kitos at Kolengo Demum. Hmm. Because what you don't know, there is construction and resurfacing. Mm. bwe surfacing obeera okolokota kungulu nozaako era lyonna lulina life span zanjawulo hmm. construction kitegeeza nti emitayimbwa n'obutimba batera obubikola awo ku nguudo zino hmm. nga bakola mu lujja lw'omuntu hmm. thats contraction and it has a responspan zina enguudo nga gina zaakola resurfacing ziina 14 ki gundi mu myaka mukaaga mutandika oziddamu mm. so it differentiate between the construction and the surfacing mm. kakati yinginiya sebanakitta mm-hmm. bamuteekayo mu uganda uganda road authority nebaagala batwaleyo kagina mm-hmm. bapulaningira ebbanga ddene mm. contract ye nebagano girinyoyinga Mm. naye ngaomukazi yagana ogirini oyinga mm. eyali eh, kyamani wa boodi ya uganda road authority mm. yona omukazi ani gwe batwala mu ministry ya transport ate gwe bagoba eh. if you have revived uganda ya lines azuba aitod im ojja kuzuba inginia azuba was the chairperson of road authority board board board chairperson which failed to mm. work nekobaseba mm. nakitta mm. a person ye bamujjemu nga ekyayina ekyobakolera kubanga oyina okuba a hunting dog a sacrifice mm. oyina okuba nekyobakolera bamafia bweyava kuba sentebe board nafuuka ate minisitahow could a failed a person in charge of a failed unura mm. become a minister of transport bwe yaleeta uganda airlines n'agezaawo mm. n'aleeta emyalo n'akolaki weziziha aliruddawo seba n'akitta nga bagenda omugjawo mm. bamuleetera ecupa ya bia nga nsiringa okuva mu bulwale ngaerimu obutwa ngababuteereddemuomuntu najja naŋŋamba ntigenda ogamba seba n'akitta mukwano gwo mm. tanywa ku cupa eyo ngeri yokka ngeze emu oba yagirakandi naye baali bamutedde obutwa mu bbiya mhm. akaana akatonda omwenge mm. akawala nekamusabula olumi ngaagenda ogino ne bakakwata nekagaa nti mm. ndabye gundi nemami nga bateeka obutwa muno sekandi is ekulumaani baatwala ekyuba ya bbiya mu gavumenti chemist ne bagisuula ngaerimu obutwa mhm. se banakitta tebakuba emmotoka y'amasasi nga taliimu nentula nese banakitta naŋŋamba mirundi ku sipiiki mm. eno sipiiki y'omukampaino wanene wabeera bali abawala ku sipiiki <laughs> ku makya sawa ssatu <laughs> naŋŋamba mirundi nkubuulire isarawundi mirundi nkubuulire gwe wazaala oli mwana muto abaana bo mm. bakulu mm. owange ali mufasi yemakerere mm. omulimu gwabwe nguba wadde dinoweyasebanakitais ah. kasita embw esuula akasero kenyama mm-hmm. nagamba sebofu nti ngenda kweyimirira naye poloti giveeko eyo bazimbemu ekizimbe kyabwe kya national insurance nemuga nti ababbi bebano nkweyimiridde esuula akasero kenyama mm -hmm. era bwenamwemira n'avaayo mhm. emotoka yazijjawo naziseka luddawa ewala bamukwata luvanyuma omukaga sebufu ekyamuwulyako nga bamwogerako ah. bebamukwata nabo webali waliwo ayinza okusiba emyaka ataano mwena oyo omulamuzi oyo omusoka eyamusiba nga namukuby obutambi nebeyali ayogera nabo ate bba wa musoke naye gavumenti yagivaamu bamusiba nemukomera ekitale ifujja okuwithese people bobi wine yabasindika mm. lwaki tebabakwata era nage ntundu yenabbanja nemuga nabbanja bwebaga nti tengenene omwana ayimiridde tengene omwana omugezi alina okumanya naye bwengawaliwa sigiri mm. ye nabbanja alowooza nti abo abaleese ebijanjaalo ebifu bantu ba bulijjo aba ye museveni amukuba tengenera tengenera naye otengenerera kuki kusigiri yenabanja alowooza mbu abebi bijajala ebifu bakiku bakiku bekyasobola eh. kusapulayinga ekintu kyonna mu gavumenti eh. Ah, ah, ye bwalowoozaaya eh? agenda abuuze gubwatudde gwebasindika eh. amanyo gwe batya odduka kati nti singa nina amagezi eh. nga nambanyadi political assistant we nali mugambe yita abasajja bano obage nti bannange tuswala muleeteko ku bijanjala ebinyirira mubiiweko wagulu Eh. asupplying eh. ebijanjaalo eh. obuwunga mu gavumenti obanga nagenda ewa aponye mhm. ng'ebijanjaalo biba biyiyemu ettaka mhm. aponye naŋŋamba naye bwana mirundi mm. mm. gwe ngonnumirwa nnyo nemugasirumirwa ggwe nze aponye gwe nnwanirira mumanyisi yeggwe mm. gweoli walinnya mu makambo tuteekamu nomino patana ngolina miropata na nanyini aponye mumanyi eh. naye nga nebya nanyini aponye bwajjayo amanyi odduka nga babiyemu ettaka mandera abawadde fibminisita eh, wemengo gonde makubuya aleese obukooti obukomukidde tamale eh. kyogezaako uh, okutulaga nti no ensonga eno mu pm nene nnyo n'okusuuka saabaminisita omulamba nabba ye museveni yakubira nabba nti atengenena omwana ayimiridde tengenena tengenena ayiire abalezi nabbanja bwayimire badawala naye woonoogwa tengenena anti otengenera butengenezi otengenera bwe tewaliwo sigiryawo bali abaleesa ebijanjalo nga basinisa amanyo bwe bati ne bajjayo emitwe gwoga sooka weebuuze ani asobola okusapulayinga ebijanjalo ati this time hmm. nga n'ebyapenye babiiwamu ettaka Mm. aponye hard beans hard obuwunga they were launched by the president mm. immediate after launching them babiwamu ettaka kakati tamale naye ngaaponye omumanyi mm. nga yasindisa amanyi otodduka era nze aponye yali aŋŋamba omugayeyeogamba nti yoyomukiga ensi oyo ah, omukiga aponye ah, nga yasinisa amannyi bwati deriyaponye nga eh. yegiye amannyi bwati eh. nabbanja bamusanga waabwe kakumiro oyo sabaminisita gweyogerako ah, wamaanyi eh, sabaminisita oweggwanga tamalegoaakuba tengenena tengenena omwana ayimiridde tengenena tengenena ayiire abalezi naye bwogwabwoti ogwomusigiri ogwawa nze dino how ihave survived katenga oyo mm. agamba nabaginga ki amsurviving because ihave the support of the president mm-hmm. otherwise singa banzitadda t ebyewaffe ebyewamwe byaŋŋamba koolidda mu gavumenti ya museveni tugenda kusuula eddalo tujja kufunira ekyokulya ate tekibulangawo ebyewamwe byebikuwa ekyokulya anti nze ndi mukongozi oli mukongozi waki wabali gwebe emotoka yange ogiyita yange <laughs> tamala otiisasobola ah, ogisimbula oyo teyayogera nti yakuba omwana wange gwe amaduudu agamugjawo gali kikati nino kati bwemutta temuwakana yavaayo yennyini nagali yakuba omwana wange guutu uh-huh. eh, kakati ekiddako ani yamuteekamu amaduudu ayogere mwenda yagamba nze nalagira museveni amugobe kakati gwe ani akuprovoking oyogere nkutte eh. kuba kati i deserve right to kill yo you did it bweguba musango mu kooti you pleaded i judge yakoti tiwanupli mm. yes kakati okusinziira ku sitatimenti z'omwami ono gwe kata kinaggwerawa onoomukwatirwa ekisa ah, ah. ogenda kwekubamuko nze bwe batandika okunonyesa baali bagita fellowship mhm. nabaga nti fellowship ozihu izihu in uganda mhm. minus museven mhm. and muhozi abanene abasinga bagirimu its mistake yabbanga mu gavumenti mweri why mm. mwekyamutamanyi kiri bwekiti mm. nti tulina systems kwetufugira amawanga mm-hmm. where you have a vibrant opposition then there must be service delivery because the government is kept on its uh, gontoys uh, tukitabita mm. tinterhooks mm. eh, obunkenge mm. if it fails to deliver the opposition takes so. Kakati mu Uganda, the opposition and the government are fused into one. Mm. That's why you say mm. nti bana basajja bwe babala baagamba ab'opposition ababaka ba paalamenti mubawe ssente kati ababaka ba paalamenti ab'opposition ne balowooza yaa ti ffe katuguleko obuwunga nakinedda mm. ffe abenaalemu bwe bajja twalina omuvuuka nga bamuyita joseph tamale naye bajja naye yali musajja mukulu nga mukubi wa bifaananyi joseph tamale eh. atali gwe anti nze joseph tamale mirundi eh, gogattako mirundi kuba yosefu nekeneemu yange tebagimbatizangako <laughs> kakati mm. joseph tamale yali musajja mukulu naye baava naye mu nsiko mm. yageranga batudde ku tteebo mm-hmm. n'agenda n'ajjayo enkoko muki ku ttebo y'abakulu mm. najja n'atuula nammwe ab'amawulire mm-hmm. ne mbagamba nti omusajja ono okumuswaza mm. bw'ajjayo enkoko ffe tuveewo mm. bategeere nti agirye yekka si ffe tumutumye eh. protekiti awadde ginite tugende empola tamale yagijjangayo n'agireeta n'agiriira mumwe nga tabawaddeeyo naye nga waabano talina mpisa lyali sajja kkulu oba lyafa oba lyalagabwa lyali likubi lya bifaananyi baava nalyo mu nsikoanti eh, yatuswazanga edda yatuswazanga uh-huh. yajjanga ku tihaitebo najjayo enkoko eh. oba ekintu kyonna oba bbiya najja nga azikutte mu ngalo lyali eh. mm. sajja bajja nalyo okuva mu nsiko kati nga muteesa nti no bwanajja eh. mwe musitukewo eh. uh-huh. anti aleme kulowooza nti ajereekera ki abamawuli ffe tumutuma olwali olwo eh. kati netumumanya mm-hmm. nga bwajijjayo tumulekabweki kaka negamba mm. tunuulya lukwago lukwagawangudde awangalidde ku bintu bibiri eriyasi lukwago eh. ekimuwangazizza yakwata bulifikesi ya besi yenanda weyaze kyekyo nedda besi lukwagoize brief carrier of besi gye era ogwo omulimu mhm. eyali katikiro wa buganda joseph mulwanya semwogere gwe yakolanga n'agukwasa lukwago ewabeesiye abaganda bawulize nnyo okugjako fe abalongoseemu anti kyekubuuza nti singa mwali mwagala kulonda mm. agenda okwesimba ku kadi ya fdc mhm. nabosa sebuggwawo mhm. mulwanye mulise mwogerefu makatekero obwo buganda mhm. andi besije mhm. mwalironze ewaani era semwogere yakyogera nga lunye kezala kekomberera semwogere nga akyogera lunye mumanye eyantuma kati gwe yatumibwa kabaka ate okwata olutya bulifukesi yabesije kyobalaba beti kami yabivaamu eh, ye ayina omusaayi omukooki eh. beti yamufula envoyi namujooga eh. kategaya namufula envoyi Mm. buli agende wabesije mm. amufuula envoyi mugisa muntu naye yabigaana ye talinaamu luli oluli lwabanyampi oba ensonga lwaki bobi wine yeti yagenda mu fdc yagaana mm. anti bobi wine nabagamba nti abatandika bobi wine baali benaaliimu mm-hmm. bo nga baagala ekibiina nga museveni bwayita ababaka ba paalament mm-hmm. bo tebagenda mm-hmm. kubanga abayita n'abalagira kandi bateekawo erayuva group Mhm. era Bobi Wine bamuwa bbiriyoni bitaano mu kinaana mhm. okubafunya political party kyovaolaba nti ono balamu omuli wa ssente mhm. bwe yabulookinga people power baakwata ekibiina kyenaalemu Bobi Wine bakimuwa intelligence tebuli ya Museveni baalanga ennaku kkumi nannya mu new vision Museveni ategeera bakiwandiisizza nembagaa nti ekibiina kyenaalemu kyagenda kitya ewa Bobi Wine nembagaa nti Bobi Wine ranga mi yankubira emirundi esatu ekiro namukwata kumakya saa kumi nemu mm. muganange webale kunsabira nfunye ekibiina mm. naye tukifunye mangu nnyo mm. wabaddewo ebizibu ebiddako konze aikongulakireetiyo mm-hmm. omanyinze ndi musajja mubazi mm. bano abenaremu abaali bawagira bobi wayini obaalowooza nti nze ngenda kuwagira bobi wayini mm. nze naye mbagaa nti bobi wayini tasobola kuwangula museveni mm-hmm. niayiniyo abaana ne bagenda kubanze nina omuntu wemuzanyira mm-hmm. bwenti nemuzanya bwenti deception uh-huh. kakati nkugamba eh. nti kati abaka ba paalamenti bebasoose okwemiriyoni ebimeka ojjukira nti mukyala musisi mhm. executive director yasooka kugula motoka ya lukwago eh, lukwago nagitwala wa e kakati nga kitegeeza eh. musisi nagula e, e, ekubisa muyono yes yasooka kugulayo yes kati ono eh, ekitegeeza kyali nga kimusirisa kati yensonga lwaki basose kuwalabaka ba palamenti statehouse eyagala konvo ah, yabumu ah, ah. zino sente ezalemedde ku simu babadde bamanyi nti sente zigenda kulemera ku simu mu post office era tumwebaze mwali mu post office mu post bank era mwayisa sente z'abakadde banka eno yakolako deina branches sente zasigaddeyo nabagambye tewali eh. muntu agenda kubuuza sente za nabbanja ziri ku simu nga mhm. museveni aguddewo abantu balumu enjala mulumbe ngaemmere eruddewo nga hoteeri nzigale hoteeri bwogigula tebabuuza emmere yolumbe yadde oba ey'embaga basajja babala abasajja babala teryagenda kubuuza sente zasigaddeko omanyi museveni bavuga muvugi museveni bavuga muvugi bali abasajja bamubala bamutegeera nti bo basajja bagezi mm. egaali ze bwe yali aleeta egaali ngaalagidde babulire bazigulaku kadeidebazigulakwani bazigula ku musuubuzi omuyindi sente bazikati yafa n'okufa anti yafa omuyindi eh. yali asuubira sente mwavu uh-huh. naga ŋenda gula ekyuma ŋenda gula ki ŋenda gula ki eh. owa bank of uganda yawandiika ebbaluwa uh-huh. e india Eh. nabagandi mumanyi hmm. mm, mm, mm. tukita did you take due diligence due diligence wagezaokuwuliriza okukakasa nti ono ddala egaali azirina abasajjaabasajja beindiya ne babuulira omufere wa bank of uganda nti sebo omusajja oyo si wa national chamber of commerce is a businessman but as a businessman he can help you to get by scholars omanyi abazungu webogera sebagala bawandika yebaluwa uh-huh. nti sebagala alina qualifications yeeyo london chamber of commerce abasajja ne babaddamu we used to have that certificate mm. but since it has no photograph we cannot confirm whether who has it is right owner muzungu tayinza kuti omuzungu ayira okuga yinza omusaba ekinaga busyasi omuntu gavaga nti agenda muwa aganye omuzungu ayira okuga wekimi wekimi ekyo yiwokimi aganye nenye sijja ekikola wokimi kati abazungu baboogera abantu tebategeera nti bali bali tebayira omusajja oli yali bawaabidde nti nakoze eddiiro mm-hmm. naye ekampuni e, e, eyo Eh, sente bazibira mu sitambiiki nga ne bwokebera obukebezi ku makampuni agaali galina okuleeta eggaali temwalimu manufakicara wa bayisikolo mwalimu ne fishinent kyekyasibya kashaka alina kashaka sente teyazirya basibambwa nze namuwonyaanti buli akasaka nze namuwonya ku akawunti gye baggulamu sitambiki sente bazibbe teyayinako siginikya bayolambwa nebamulinda bali abasajja bakugoba paka he olizikwatako tuzikwatako kakati eyobwetutuuka ku lugodo lwekatosi nebakwata namboze museveni yabalimba museveni yabalimba olugodo lwekatosi museveni yabalimba ngaabajjukiza hmm. kubeera telwaliwo naye kankubuli mu lugudo lwekatusi mulimu ebintu bibiri olwabyandaala etawu baleeta nnya e. nga tekuli etawu nnamu nayeki ne bakwata omuvubuka muyinula uh-huh. ne bamuwa emitwalo gya dola etaano uh-huh. ku mulembe guno ogwa intaneti uh-huh. tukonfaamu etawu california etawu limited etawu corporation etawu ani sente yazirya kagina tamugobanga akyaliyo yali kagina yagoba abaganda nti basuma ekigambo obusuma kyabaganda ah, ah, mm, eh, eh, muyinza okuba naye ekigambo ekyetalina nga eh, mu tribe tekiriimu ambaganda ah, waliyo obulabbayi obulyake obubbi obukenuzi the man who was given 50000 that time mm. is still comfortably seated in inula nayeyategeeza kulongoosa unula nayiwa abakozi bonna nasaba bawandiike bupya bwe tuba tukola oluguudo mm. there must be an insurance company mm -hmm. there must be a galanta mm. tin case these people mm -hmm. take your money we shall pay mm. mu luguudo baleeta <laughs> <laughs> omuwulidde omusajja bwagamba omusajja agamba naye onkubira ki <laughs> omusajja agamba onkubira ki yebuuza kyomulanga mulanga ki omusajja agali naye mirundi onanga ki bakuweeyo ekisheeshe omusajja omute akuweeyo kirugaaju agambye agambye nti gwe obaginga enyumba yange entwe epusi entwe yepusi agambye agambye entwe yepusi entwe yepusi bajakabentwe bajasi nakanakalala kanakawunye nyo obusajja obwo buli bubiri obuwunye nyo waliwo kanakaina omuntu okukalinga lofu yomugaati ako katemba katemba katemba enyonyi kyeyamani agenda kutemba enyonyi <laughs> omusajja ose politico karia eh, ekyo eh. yagala uh, yogera ekyoyagala uh, akikuwe ah, mwawukaninga <laughs> agambye atya omusajja agambye politico karia ye ogise yeroya omutidde emirimu gye eh. yasoma ate nga yabonaabona yeyesomesa gwe museveni yeyakusatukira okusoma ate oliwa mukutawanya abantu <laughs> atatembe enyonyi ajja kutemba entebe hege entebe hege ngenda bakolera mwakalala kale kolera mwakalala natemba nakolaki batemba nebalwana batemba batemba nebalwana omusajja agambye gwetumanyi yakuwa ebyuma museveni <laughs> yatukuba <laughs> museveni yatukuba teri mulala atukuba <laughs> agenda soma obwaloya bwange eh. naye gwe nakutwalako omukazi eh. abange bakadde nakwana waani oba nakwana mukazi wo eh. jangu tutegeeragane yamwogere gwe yakwana yambuulire ku bakazi bange yakwana kaani atutiŋŋanya kalibattanya agalinakwana ku mukazi wo eh. yiza oba namukwana simumanyi eh. kati ku bakazi bange yambuulireko omu kalibatanya kalibatanya yani atuttinganya nze eh, eh, eh, namanyi namanyi wano gwe hmm? yayeye hmm? abasajja baga nti museveni oba tansasudde hmm. ye kale oba museveni tansasudde abala bali nsasula naye tesirita mu gavumenti ya museveni esuubi kati kakati atone jjo naye yakkiriza okufuna satifiketi ya taito yo <laughs> gye baali baasiba musajja ah, agambye ah. omusajja agambye atya <laughs> musajja ga omulemeseza ensi ka eh. tota naawe ogenda okweza 60 naye okyakola kati ye omulemeseza byonna naye abaana bayaga obbatwalako mu masomero amalungi ng'ababo nabo basome babeere n'obulamu obulungi naye omulemeseza okukola buli kimu n'okirinnyamu nga bwakuddiza ne mu luganda osobole okubiwulira naye gwe gwe batemba ne balwana ntebe yeege ntebe yeege bali abasajja museveni bamukubye museveni bamukubye ne bamuwanika amagulu sente bazitutereza nabbanja museveni akubira nabbanja tengenera tengenera nabbanja amanyi abasapulayinga ebijajalo atengenera tamanyi nti atengenera kusigiri nabbanja atengenera kusigiri ye museveni aga tengenena tengenena tengene n'omwana ayimiridde ngaali wali yategeeza kusindika kusigira golowooza tere ebyo ebijanjalo byaba mirundi ebyo ye nabba njalowooza nti ebyo ebijanjalo basapulaya ba mirundi oo oh, oh. ngajjayononye bwe bati adduka adduka tengerere eh. museveni bwamukubira tengeneokubeera nga mukyali naffe banno nyini aba case property governors and kpg protection services bira bakutegeeza nti no webaba nga bakubbye engaokoye ng'onoonyeza abakukumira ebizimbe ebyobaettaka saako n'okubirongoosa bakubuze kati weekwate bano aba case property governors and kpg protection services abasangibwa ewa bakuli mu maaso ga victorious primary school bakola ebintu eby'enjawo muli rental remittance to landlords rental collections from tena tenants and evictions, property maintenance and renovations, cleaning services for homes, companies and offices, and security services. Ate baba KPG Protection, bakumire by'obugaggawo bakola ku nsonga z'okukuuma omusso kino naddala abakungu bakola ku nsonga za cctv cameras n'ebirala bingi bakubire ku nooti musanvu tano musanvu abiri mu bbiri nkaaga mukaaga kaaga mu mukaaga ate movi teyarelaxa nange bakutegeereza ddagwe omukyala nti no ono movit omulongoseemu akuwa ebbeetu mu nsumika yemb enviiri zo nga zikwatagana n'engeri gy'otambuzaamu obulamu bwo era osobola okwerondera omusono gwonna ogw'enviiri gw'oyagala ng'empanvu ennange ezibuukabuuka ate nga ngumu zinyirira ddala nga zijjudde obulamu ate nyonga okutegeeza nti nno ye omubaka omulonde owa kampala district honarebo shamim malende yeebaza bannakampala ne bannayuganda mwenna okutwaliza wamu nti tasobodde okutuukira mu ntu sekinnoomukwe kusalawo okukozesa eddoboozi eryawamu pal fm olw'obwesige bwe mwamuteekamu okumufuula omubaka omukyalo wa kampala district shamim malenda abasuubiza nti mu butuufu agenda bakolera okubasakira n'okubalwanirira okulaba ng'atuusa kampala ku ntiko insha allah ate buildmark sadwares limited bakuleetedde ebizimbisibwa semint mitayimbwa misumaali tanka mabaati langi plywood tiles n'ebirala bali wano god kampala Rashid Kamis Road, Nebusega next to Shio Masaka Road, ne Wampio Gaza Road. Mark Gas yazze tutaasa okubeera ng'ate ate eh, e, tetudda mufumbira ku manda ne ku nku tusobole okutaasa obutonde tumufune oba bakubeera ti musanvutano mwenda kinaana ana munyansanvu mu mukaaga prestige majarin yesiyaji akyasinza okuwooma bwogena amaduuka oba supermarket bagambe njagala siyaji owa prestige kuba wanjawulo nnyo amwetaaze mu bungi genda mu bacapa general enterprises mu kikuubo opposite nenambusakestatimes egamba ku statimes kwosobola okufunira sanyuka olabe olympics olaba abaana bwe badduka tewategedde nti no e, eh, joshua cheptegey ne musajja waffe jacob kiplimu batuwangulidde emidaali naye byonna obira byakusanyuka eri ku statimes katisasula buke yonna yonna munanga osobole okuba nga olympics omwotabuliro yo tv yegamba nti nosobola okufuna ebinyuma ku yo tv mu mbeera zonna zonna tamale hmm. sente zaffe eza nabbanja kati hmm. purezidenti agenda kikolera ki waliwo ekirango eh. abahunga abaki abahunga abanyabuzaale n'abanyamikago kino nikirango ekitali kulinda ekiri kuwokya mhm. Honorable Minister F na Chairman R abajungu barabafata barabafata barabafata abajungu barabafata kino ni kirango ekitali kulinda Honorable Minister F na Chairman R abajungu barabafata barabafata barabafata barabafata barabafata ngogera ngaoli musanyufu nnyo tamale <laughs> ekyekirango kya samu ekyo eh. ekyekirango kyaamikago abanyamikago <laughs> ekino eh, nikirango ekitali eh, kulinda ekiri kwokya honarebo minisita efu nekyeyamani ara abajungu barabafatta barabafatta barabafatta barabafatta barabafatta mukirango kyekyo kankolemu bwetu <laughs> Yeah. kale nkubulire bali bamubala abasajja bamanyi museveni sente tewali agenda kubanja sentekugambye abantu kakaga ne baweerezaako sente emirundi ebiriesimu ezo bazikoze bajaubala bamumanyi esimu emitwanti yakugamba emivuyonga gyamuseveni yatudus nti bano baŋgambye mm. akati zetimiteriyo about Museven tachaina intelligence let, let me tell you mwulire ebyo abayiso bwe babibaddemu eh. kubanga mmwe temuanalyzing eh, bwekibanga eh. sente zalemedde ku masimu letas audit nze nkugaye nti eyo banka ya post bank tumwebaze era agikozesa kasitolaba tumwebaze ewantu dduka naye ku luno ensi enaamuwona nakanakoino obutwa obukajagaladde buli obusajja obuto obusajja obwo tujja kubagana paka mapambano bo sijja basobano sijja basonyona enakalema ekyo tekiriyo babonyabonyesa nnyo famire yange naye olna allah abampadde nabo batemba mm. nti sente baziremesa kuba bebavuga museveni bo bamubala mhm. nti kani museveni extend the rocodown But mm -hmm. it's been a chat mm -hmm. However much the president explains, mm -hmm. the e situation remained as it was. Mm -hmm. One, mm -hmm. the moment you unlock mm -hmm. the lockdown mm -hmm. and you stop dispersing mm -hmm. without vaccination, mm -hmm. Mm. Buri miezi esatu. Era bantu baga November. Eh, yes. Didayo. kubanga talina kyeyakozeewo talina vaccination tikubantu miliyoni ana miliyoni munekitundukubanga nalaba nga abasajja waffe mukyalo mm. nga batambula n'akagolo era kali bwekati mm. abasajja okweyasamula owekinyindugakanuusa malabeko mm. ngaakankwata t ayava eclinic at home because mm. I have medical doctors. Three, I am checked. Mm. President wa mpito uruwari ungele ni mutabani wanga doctor. Bani yito munga nti ninanga siina. Takuka, tuwarebe kwa... Rokili za balala kwa... Umwala kwa gamba. Uh -huh. Yali aganyo mwye. Mbari bazika ewa nachobe. Uh -huh. Yasiba kusimu kwati. Miso bo yakebe dama simu. Uh hmm. -huh. Nachobe nze na mugambi. Mm. Ndi kubi intu bibiri okusanyusa muzeyi. mm. ne famire yolondako kimu mm. if i was nakyobe myself mm. bankubuulidde Mm -hmm. nti oyina okutegeera okusanyusa museveni mm -hmm. if i decided to please museveni to go to president's office mm -hmm. singa abaana bange ba ofanes mm -hmm. ate museveni abawamba bukoga miliyoni kumi mm. n'alagira ate abatakwagala abakulwanyize museveni ne tiimu tagimanyi mm -hmm. it takes time for president to know his people mm -hmm. museveni tamanyi nti alina abantu abagaba obutwa mu gavumenti tayinza kikkiriza tamanyintibayinza nti baali banzise bampa mm. obutwa mm. omukyala nagamba nti museveni huwozaawe mm. amutugambe tumutwala ebweru ebudubizeed by now a president cannot understand his people ekyokubiri any leader once he grows old he retreats in his family and tribe ayina baatagoba kinyata bwe yaweza emyaka kyenda mu etaano bamugambanga nti abakyukuyu balidde nnyo hmm. muliko wapi Why didn't you complain that the Kikuyus were dying in large numbers in the forest during Mau Mau? Mm. Kwa nini mnasema mnauliza? Nagamba, wewe watu wa Mombasa mnasema mliuko nyumba yangu, mnafanya nini nyuma yangu? mm. we sema tuko pamoja timu abasajja be mumbasa lwaki muga nti muli mabega wange mukola yoki mm. eh. anti yabaga mukola yoki munafanya nini nyuma yangu mm -hmm. we sema tuko pamoja toga tuli mabegawo mm. mabega wange mukola yoki muli basiasa mm. nabagamba kama mnasema mimi mzee mimi mgonjwa uliza maama angina mm. oba mulowooza nti nze ndi musajja mukadde mm. nga ndi mulwadde nga mumugenda mubyogera mm. mukazi wange ajja wano ababuulire ekibeera mu bulijo ekiro <laughs> so weni erida erida mm. yenna myaisad leadership mm. omuntu yenna buli lwakola ne bamamaka gaffe sente bwebazikuleta muziwe maama do you know that in old age even couples resemble each other they can sister and brother mm. in old age. But okay, Omukulembeze is like a businessman. Mm. But businessman yabo mubalaba abeeramu naye ekisajja ekimubba naye nga takita. Mm. Mu baana omuntu ewaka ayinza okuba n'omwana omulalu afunyisa abawala embuto agera nga ku poliisa naye ngaomuntu mulamu tamwagala. Mm. Why? You normally say mbu ono gwe yafuniramu emikisa. Mm. it is nacho abasanti abasekolosi tebakisoma kati myayino nti museveni ayina abantu batasobola kukwatako eh. because of their history nebo munayogera mutya myayino tasobolabanyegako t ayino hmm. nti mukazi wange hmm. bwemukuba those who batter me i don't batter my wives bwaddukire wa mama wange hmm. mama ajja va ku muwala wange hmm. wegenda mubamalaya bo <laughs> naye muwala wange muleke eh. kakati if the woman believes hmm. ti mama wange amwagala okusinga nze hmm. is mistaken eh. that this relates members of the first family the president can allow you to antagonize a member of the first family at a certain level beyond which you are punished eh, yes osukkawo oba ensonga lwaki lwabwogo wamulanti olina okumanya uma kankubulire kakati <laughs> fe mubyalo hmm. singa osanga muganda omuto obwo ngaavuga egali alaga mu tawuni mhm. nojogamba kitaawo hmm. dadi hmm. gundi mulabe ku gaaliyo etubayita sebo sebo naga nze namutumi kati okolaki singa omukazi ajja nagamba nti mutoowo mulabye kati mwambala babiri mhm. mutowo mulabye mu suutiyo naga nze nagimuwadde waddyoddo ate waliwo so for that me, me, me, I, I, i did uh, uh, propaganda i did political science kakati mpaka nti mubino byebakoze temporary musago back after anti nkubuli nothing is solved you don't have vaccination mm. okuva mukali akasooka apu tutudde you only have one million balese emmotoka wanenanti motoka zisaabaze baki zisaabaze eddagala because if you don't know the question of drugs mm. they are now discussing patents mm -hmm. drugs denmark ejja kuwa drug nga lya 60 percent bo bakyaliteesaako mm. you cannot accept a donation of covid drugs unless you have a factory mm. kubanga kiringa bwogamba nti japan mumuga yaleese ekyuma mm. nga kya 218 mm. naye nga bajapani bafulumiza emotoka ya 2mka eddagala lino lirina variations, variations. Mm. erya denmark kaliyinza okuba 6 percent mm. erya china 65 percent the only people who more than 90 are the americans tebaligaba Eh. yes kakati gwe atalina ddagala lyo mm-hmm. bwe kibanga bewagema bonna mm-hmm. balina la denmark mm-hmm. sekendi gyabo nobagama esali china nanti era nange nakyebuzako ekyo nengabwebabeerakati nze olwokuba museveni olwokuba president museveni says nti according to his scientist am also informed more than his scientist kubambikola mm. nti kati abazungu bwe bagenza okulaba premier league ate bakajjaeyo bagamba hmm. kati balwadde ah, ekibuga ekyo ekirimu olympics babagema bonna ate kati kabazunza hmm. ekitegeeza covid ayina ebintu bingi byebatanamutegeerako hmm. is it converging is it what kakati eh, the only solution where i applod the president is the local gund local habalists eh, yes kubanga abantu nabagamba nti krisimas mm. yesu silwe yazaalibwa mm. krisimas lwali lunaku lwabasamize eh, jesus was born in febulwali abasodox be balina olunaku olutuufu mm. when you calculate the calenda mm. abalunzi bente balibadde abalunzi bendiga bali badde mu winte ebweru bali bambalaki gwatubuulira nkinkubuulira scientifically mm. isnt true naye mm. Mm. abazungu ab'ekiseera ekyo mm. babeeranga bekwese winta mu caves mm. bweyatuukanga mu decemba nga abiri mu ttaano lwali lunaku lwanjuba baavangayo ne bakuba emisubbaawa ne bayimba basabe katonda waawe ow'enjuba aleete ki omusana kakati because the moment they developed wool the christians captured the day okay. olwali olunaku lwabasamize balufuula lwa jesus mm. kakati here nga babagala nga muddayoate muyinawoki what do you have as alternative ekyokubiri hmm. nti why do i support hubs nti after the first world war hmm. why is the kenyan economy stronger than other economies in east africa the reason is simple mm-hmm. ekonomi ya kenya yesinga obunene mu east africa hmm. naye sente gavumenti za uganda zekozesa mu administration zidwafinga ez'e rwanda neza tanzania ne kenya yes fe tukozesa nyingi nyo nyingi nyo anti twagala buli muntu alye eh, bwalekaonaalya nooli alya emmere egenda kenya erina palamenti erina nationalerina abantu bamekagundi presidential advisor ono special envoy ono kati ekibi ekiri mu ekyo mm. nti muleka oluggi lwomanji luguddwawo you either get emilitary coup or you get a hedish revolution That's why I help government. Uganda chojirabamu echo. Yes. As, as the opposition comes and eat, mm. as they play ball, mm. nti tukutte milioni bibiri bibiri ne mubirya mm. ne mugabayo obuwunga butono mm. ne musayirensinga abantu the mirundi is once you pamper the generals the sergeant does take power the moment you pamper abo eh. bapobi baini baani eh. ne wasigala wabalala